本当にやばい。あー。あー、きつかった。もうきついしか言いようがない。はい、皆さん、こんにちは、タートルです。今回、鬼汗ということで、 サウナスーツを着てですね、1000カロリー消費すると言われているメニューを一緒にやっていきましょう。今回の内容はこういう感じになってます。見よう見真似で一緒にやっていきましょう。タートルズブートキャンプ、レッツゴーまずは、ジャンプジャンプ80。 150ラスト20ラスト10はいケー。 次は80スクワットですサウナスーツしゃがみにくい頑張っていきましょう いやサウナスーツ着てるんでねもうすでに汗かいてきました と75クランチ75クランチいきましょう ついきついよっしゃ30プッシュアップもうサウナスーツ中びっしゃ3 0 5 1 Onde きついきつい きついきついよし30あと10回1 2きついうわ3 4 Cool. 性月星30ジャンピングジャックびちゃびちゃサウナスーツ着てるだけでなんか余計しんどい 回オッケーオッケー25クランチ皮膚呼吸できてないサウナスーツやべえ25クランチいこう ラスト5あと2種目よっしゃウォールシット空気椅子空気椅子壁を使って座るんだけども壁がない こにしようじゃあ1分はあ1分かきついっすねあと少しキッチンなマジキッチンなこれああこれ1セットで1000カロリーかいくなこれ1時間ランニングではるかにきつい 行くあっちやっぱサウナスーツ着とるからやっぱし受けにしんでえなこれあーあー20ああ。来てる来てるバーテーで一気にねももに来ましたねバーテーーああももこだりあと5秒よっしゃーケー あ1分プランクラストもう中がズルズルよっしゃ行こう1分行こうよっしゃ行こうよしよしスタート滑る滑る中で 1くぜよいしょあと5秒431ああああきついきついきゃい。 いやでもマジで15分って書いてあるんで確かにちょっとペースが早かったな13分ぐらいでやりきったんかないやー結構きつかった本当に最後までできた人結構神ですよこれはきつい普通になんかサウナスーツ着とる系かなむちゃくちゃきつかったな、いやー皆さんよく頑張りました一緒にねダイエットしていきましょう タートルズブートキャンプ結構ハードですが結果が必ず出ますんで一緒に頑張ってダイエットをしていきましょうあーそれにしてもきつかったないやマジできつかったどこがきつかったっけな皆さん一番きつかったメニューをよかったらコメントください頑張った方グッドボタンを絶対やってください最後までやりきった方必ずコメントをください 回数はですね同じようにできてなくてもいいので最後までやりきったよって方はグッドボタンコメントシェアよろしくお願いいたしますこれからもタートルズブルドキャンプやっていきましょうご視聴ありがとうございました